kaweddemu babano abavubuka abalumiriza pasita kayanja okubeera bwatyo nga yabalya ebisiyage ano munnange kavidiyo kaliikinze babakutte waliwo eyabakutte bwe batyo nga balina omusumba jackson senyonga wali ku kyaki ye ku christian life church eyebwayise webale nnyo gwewenawena atugoberera wano ku mukutu gano gakagwawo gookya ani munnange abavubuka abadde bavaliwo era nga bamaze ebbanga nga balumiriza omusumba robert kayanja okubeera nga yabalya ebisiyaga hano omunange basangiddwa era balabikiddeko mu vidiyo emu mu kavidiyo akamu akabadde akampya ennyo ka sekendi zibu sekendi zitekaweza naddakiika namba nga munange bano balina omusumba jackson senyonga era bwe batyo baisiŋŋanyiza emikono bwe batyo nebekwata mungalo nebalagira ddala nti babadde banyumya emboozi eyagudde amakerenda ano munange bano waggulu twalabyeho oluvanyuma twalengeddeko ababadde bakutte sitandi ya kamera oba oli awo nga babadde bagenda kukola oba nga sinakindi babadde bagenda kulikodinga abantu bano eno ano munange ekyo kireese obutakkaanya wakati w'abasumba bano ababiri era kati omuliro gwakusitukira ddala ddala ddala nga kigambi buno badda akola kine bano kabanga bangi ababiwanuuza batandikiddewo okugamba nti ono bulijjo alabika bebabipanga era nga yabiteekamu baniino bwe batyo munange nno kizuuse bigenze bizuuka mpolampola mpolampola mpolampola wabula ffenga baniino tetulina kyetukakasa ku ebyo webadde bateesaako webabadde boogerako bayinza okuba babadde bagenzeyo nga baagala basabira bayinza okuba bagenzeyo nga baagala balwanirirako nga bo ekintu kyona kyona kisoboka era nekino tetukibuusa maaso nti bayinza okubanga nga bagenzeyo nga ebadde enkola yaabwe nga basisinkana nebogera bwebatu nebatuula mu kamera nebatandika okwogera yebogedde ku musumba kayanja hano munange ali eyo gwanajajinga kavidiyo kano nina kakuterayo naye katini ngenda kakuterayo kampi naye keeko jakalaba nkuteereyo naye njagala nga sina kuteereyo kavidiyo ako kansooke nkuteereyo amaloboozi g'abaana baneeno bibazze nga boogera bibazze boogera osooka obiwuliremu amazima ga katonda mugulunga nkutte ekitabo ekitukuvu kino bayibuli kayanja musiyazi era siyazi abaana bangi nanga nsiya yansiyaga wakana ntasiyaga si musiyazi ng'olinayo mutabani wo ng'olinayo muganda wo mugyeyo mutwala omukebere akabina olabo olabe mugyeyo mutwala omukebere kababere bameka ono asiyaga abakirina asiyaga abasecurity asiyaga abayimbi asiyaga abadansa asiyaga abapasita abo abali awo bonna abalala abatototo abalala talina kyasosola nga nkutte ekitabo kino byenjogera bituufu bwagamba nti bikyamu naawe njagala oyimirire lwaki nze bujulizi mugamba mulete vidiyo mulete vidiyo owaayi nze bujulizi nze gweyakituusaako nze ayimuse njogere omusajja robert kayanja alikutta abavubuka abenkya ab'omulembe oguddako nze ensonga eŋŋambisa ekyo nti ndabye bannange bangi nga babasiba naye bannange bangi nga babatta nebaana bangi nnyo ne kati sawagala betwogerera bebakyakolako ebyekisiru kubanga te olunaku nze lenasinga tya ku myaka kumi n'etaano nendaba omusajja omukulu ng'ajeemu engoye nandaga obwerere bwe robert kayanja fetwagendayo kuba wasigadde badde babuuza mugendayo mutya mugendayo mutya ah. olaba kyaki ezo buli muntu aba agenza essaba kunonya ee eh, agenze kunonya mukama ate ebiseesinga abantu bakozesa bwe basi baana bato nga muntu mukulu nga talina sente nga banteeka mu motoka nga ntandika ne bannange omu weta wafula joshua n'omugenzi gwe bayita mugabe david omwana gwe baziikira mu kyaki munyini gwe baleeta ne basabira mu kyaki stress trama oba bagitabatya mu luganda oba ebirowoozo ebingi n'okutya ee eh, munange buli bubanga busibe kyova olaba kati ffe abaana abasinga bakivaamu bafa babasiba bagwa ddalu ze mbadde ku mataala munango ndabira wange mbadde ku mataala nezo sikirini ze zabaddamutera scriptures ono gwolaba munange muyimbi akajamukole n'ekivvulu tubadde emyaka mingi tetwajja kuva mu buto bwaffe mbutuliawo tuve essaawa eno tetulinafuna kyaki ayi mukama katonda nga ndaba wansi w'olulimi lwange kyelwatula byonna byenjogera temuli bulimba n'omulundi n'ogu n'ogumu kati nze ŋŋenda ku kanisa eyo omwaka gwali gwa 210 waliyo ekivulu nga nze nalina ttiimu yange eya dansi bali bagiyita dansi tugeda uganda tugenda munaye ku siteegi awo tumaliriza okuzina okuweereza pasa kanja yaliyo omukubaddako kubanga ebivulu bibaawo badansi abayimba n'abayimbi ye najja n'akola atya n'asaanikira n'abulira enjiri tumaliza okuva ku stage tumusisinkana nga naye anaatera okujja atugamba abavubuka muweereza bulungi nnyo muli baawa kakati njagala mufuke baweereza baawano naye mugende musooke babawe wali emicomo gyeki gyenkoko netugenda ne batuwa emicomo gyenkoko oluvannyuma ah, uh, n'agamba yali akulira security we kapiteeni we n'amugamba nti abavubuka abo njagala singa njagala kubalaba mu ofiisi kubaleeta mu ofiisi kakati munnange olwakyenkeera ne batwala mu ofiisi era omuvubuka bali bamuyita mutumba johnson natwala mu ofiisi awo okutuukayo nga nga tutuddeawo ku, ku reception ne batandika okutugamba munange tugenda bayamba mugenda fuka badansa ba wano tugenda kubafunira ennyumba yemugenda okubeera uh, kakati era oluvannyuma oyo muvubuka enoka uh, ah, linganga sekuritale we natugamba kati mutuulaawo ngenda kujjawo omwomuku omuntu mugende mulabe ki mugende mulabe pasita naye nze gwe batandikirako nga bantwala munda mu ofisi ya pasita nga ngenda era enoka ye ngaava yaggalawo ya yatusigira munda mu ofiisi naye ng'atandika okujja okuŋamba hey, young man young man yalina erinnya lyange yalitegedde dda nga alibuuziza johnisoni hey, baiki how are you, you are good najja nampa akafuba natandika okunyiganyiga nga simanyi kigenda mu maaso naye we natiira ne ntandika okwesika natandika okunkwatakwata wansi kabiina n'okunyiganyiga obusolo kati okuva omulundi gwe yasembayo okunsiyaga gwali mu bbiri kumi na munaana apple kuba yankolera ekivulu bbiri kumi na munaana apple nga abiri mu lumu kati ekyo ekiro ekikwesa olwo olunaku olwo yansiyaga yankolako ebikolwa ebibi ennyo yansiyaga wakati mu bulumi hmm. omulundi okwolwo olunaku lwenyini nyini nyini lwantwalayo nze nga nze nali kimusuubiramu naliza wakati mu ntiisa wabula yatandika okunkwatirya nalaga nti ntidde kwe kumusukuma kumusukuma okudda emabega naddayo n'atula mu ntebe ye kwe kugjayo pisito najiteka ku meza eh? nentya nangamba kakati pisto ajirina munda mu ofisi ye ajirina ayina awe mundu nyingi nyo by the way kakati kwe kujijayo nangamba kakati kira biko ogenda kundopa kumpayo biki biki ah, kakati kisingako kubira wana masasi nenkutta nemugamba munange nsonyiwa sebo olono nengonda nsonyiwa sebo sebo nyambo nsonyiwe eh, kwekuvaayo nakomawo najja natandika okunkwatakwata natandika okunkisinga kisinga mumatu eno yonna yonna nga bwanyiganyiga bwanyogotola kiraba wakati mu ntiisa nagenda mu maaso n'okunsiyaga kiraba era nantiisatiisa nga tumaliriza kati wonna oyogera nonno oyenda kuyisa bubi kwe kugamba awo sekuritale we kakati omuvubuka olina omufuniryo kyomufunidde biki agende nze nagenda okukanisa nga ngenze kulokoka lwaki nali mpise mu bulamu obutali bulungi mu nsi nga neegomba kuba nali dansa nga neegomba abadansa bazinira mu kkanisa lwansi omusajja alina amafuta nga banga nzize nkimanyi nti omusajja alina amafuta kuba ebyo nali nabiwulirako dda naye nga sikikakasa kuba first time nali manyi agenda nakunzitabusi nze nali manyi nti ate ono omusajja bye bamwogerako birala kyakatabusi baana nayita wakati mu ntiisa ntiisa yali yamaanyi akinkoze emirundi gye sitamanyi ngaasasula anti wuliriza omuntu wakugamba nti bw'olimpaayo nja kutta kutya kubeera kumu ekyokulala tuzze tulaba abaana ah, bajja bavaayo okwogera ku nsonga eno engeri gyabayisaamu abasiba ababuzaawo abalala bafa okiraba ebagwa eddalu okiraba abagwisa eddalu nina bemmanyi bangi nnyo basudde eddalu nze nze sikyalina kutya kiraba nze ntuuse okuvaayo nga newansuula eddalu kasitambanga ntegezezza omuzadde ali eyo alinayo omwana nze newaba nga nzise naye nga ntegezeza ensi ekiriwo kubanga eno ensi tugiryako makola ate nensi tosobola girya nogimalako ah, kati gwe balamu okuva mu anti nkugambye hmm. nti ekikolwa kino kasita kikuyingizaamu hmm. nze nakyingiramu ndi musini yaffo kiraba najja nga nsuubiza ampeerera naaba nga agamba nti agenda kumpeerera nampeerera naye we nafuna girlfriend awo eh, eh, enjawukana yaffe naye we yali kubanga ye nga ye takkiriza muntu kubeera na girlfriend ngaomuli next ngaomuli close oba okuzaala eh? kati fe wetwazaala natukikinga out kiraba kubanze biri kumi na munaana awe ah, omukyala wange yafunira olubuto oyo era gwe mwaka gweyankoleramu concert kiraba kati yagenda okulaba nga nze nfunye omukyala ate nga ndi liida mu madzi nze omukubaali bakubirira abavubuka awo kumirako sente era programu mwagiraba nga baali bagita madis company ngaebeerawo buli saturday eyabavubuka kiraba nga nze agikulira nze abeerako nze akozesa abaana hype session kati nze engeri gye ndi liida yagenda okulaba nga nja kuyonoona abali abaana abalala kuba zambi abawala kubanga era ne muzihawuza ezizaabwe eyo hawusi gye yali yampa gye nali nkulira ey'abaana temwalimu muwala n'ogwo kakati kino ekintu kyemmanyi kiri spirico kyamwambala alina okubeera nga kuba ekyo ekikolwa nze nkyegendereza tasobola kuyimirira ku stage n'abulira okuleka nga amaze osiyaga buli omulaba awo ng'ali ku stage abuulira abeera amaze okubaako omwana gwazina kati ekyamayabuuzizza bagwa batya eddalu ngaekibagwamu eddalu n'ebigambo byayogera alina ebigambo byayogera ebitonotono bitabivaawo abanga atontoma obanga akwogererako webale nnyo bwabeera ngaali oku ayina ebiga abanga asaba obanga kyekimuwa ssente obanga n'amaanyi ago gemulaba ago agawonya kuba tasobola kuyimirira katuuta okuleka ng'amaze okukola ki kusiyagasa obiwulidde oh, bulungi nnyo nnyo nnyo byebyo bye bazze nga boogera ku musumba ebimu ku ebyo bye baadde bamwogerako kati njagala nkuteriwo kavidiyo kaneno katini nnyo okalabe naye nga bifaananyi byolabalaba byebyo ebiyitayita beebo nga basinkanye omusumba jackson ssenyonga yoyo ali mu kooti awo era yoyo awo abakwata mu ngalo bamuliraanye boogera banyumiza ddala ah, ekyo kati nkirekedde mmwe abalabi nammwe abawuliriza mmwe abanaasalawo kati ekituufu kyeki ki ekiriwo ki ekitambula ki ekyamazima galiwa mu kino bino bibadde nga bya bulimba bya ddala omusajja bamuwayiriza tebamuwayiriza hanno munange amazima engeri gyegatekweka yadde nga galwawo tujja kuba nga tugenda mu maaso mpolampola nga tukola ebintu ebyenjawulo otyo nja kubeera nga tubapuletingana ku buli kimu ono senyonga wanavayo nayogera tujja kuba nga tukuwa buli kimu naye nga fenga wano eno tetusala musango tetugamba mbuono yali mubuzi yali mukikyamu tetugamba mbuono yalina ensobi kubanga tetunnamanya mazima matuufu sitandi yaffe tetunnagiwa ki kye babadde bakimye eno tetulinakimanya so omusumba ajja kuvaayo tujja kumwetaaga aveyo akiryalinge ku nsonga eyo yabadde abasinkanye overward issue kubanga kyetaagisa kireetawo okubuusabuusa mu bantu okubuusabuusibwa lwaki bano abadde boogera ku musumba kayanja ate kati saala zino balabiddwako nga bali n'omusumba jackson ssenyonga tetumuvunaana okubeera nga bano baagenze ewuwe naye alina okutunyonyola alina okunyonyola eggwanga lisobole okuva ye distancing mu kintu kino eno waba nga setakiri mabega kibaadde bakimyeyo era ajja kuba akitunyonyola ensi ejja kuba ekimanya era mbasuubiza ngenda kudda waneeno bwe ntyo nkibagambe